siap sudah pen Borneo ini yang udah pada peduli sudah ini ini kalau lagi laluan kampung ini iya ini kalau masih guna lagi di jalan oh nah, masih lagi banget tapi nah, tinggal salah lah iya kan kebanyakan dia Ya, Kementerian Kesehatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia. Vaksin ini akan diberikan secara sukarela dan percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Pertama, bulan Februari hingga April 2021 bagi petugas barisan hadapan. Fasa kedua, bulan April hingga Ogos 2021. Okay guys, bertemu kembali di vlog unit bergerak Jabatan Penerangan Papar di Mister Mat Channel ini di mana uh, kita pada kali ini menjelajah di kawasan Kampung Kawang. Okey. Pada video sebelum ini Mister Mat ada menceritakan asal-usul Kampung Kawang. Uh, kalau anda yang terlepas uh, dengan video itu, kamu boleh klik di sebelah uh, kiri saya ini. Uh, kalau di tempat kamu kanan, jadi kamu klik di situ ada link saya sediakan di situ kamu boleh tengok video saya asal usul kampung Kawang. Okey, kali ini kita bergerak di sekitar uh, ini kampung Kawang ni dia ada 6 6 kawat 5 dan 6 kawasan begitulah. Okey, kita pergi ke ini kalau saya tidak silap di sebelah kampung lama Kawang. Okey, di sebelah jambatan ini ah, ini banyak kawasan penduduk di sini. Okey dan uh, kita layan ni video sekejap. Tadi Mr. Mat akan uh, bercerita lagi lebih lanjut lagi mengenai Program imunisasi uh, ah, COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia. Vaksin ini akan diberikan secara sukarela dan percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Buat masa ini, pemberian vaksin akan diberikan secara berperingkat iaitu fasa pertama bulan Februari hingga April 2021 bagi petugas barisan hadapan. Fasa kedua bulan April hingga Ogos 2021. Okay guys, uh, selesai kita uh, melaksanakan hebahan dan juga di sana guys, saya terjumpa ada satu keluarga di situ berdekatan dengan tu unit gerak. Jadi saya pergi sana dan juga saya anulah ah, apa berikan uh, apa itu uh, risalah pamphlet dan juga kita terangkan sedikitlah mengenai vaksin ni. Ha, sebenarnya vaksin ini uh, memang sudah apa orang bilang dalam fasa dialah. Sekarang fasa pertama diikuti sekarang nanti fasa kedua dan yang terakhir fasa ketiga sehinggalah pada tahun uh, pada Februari 2022. Uh, jadi sekarang kita pergi ke kalau saya tidak silap ini jalan menuju ke kampung uh, di sebelah Masidong tu masih juga di Kawang. Ha, ini uh, mengikut uh, cerita kawan dia ini uh, di Masidong Resort uh, di Kawang ni pun ada tempat peranginan sebenarnya dan uh, kamu boleh tengoklah keadaan jalan ini kawasan ni kawasan rendah lalu banjir lah uh, kenapa dia banjir sebab di sebelah jalan tu ada uh, pembinaan lebuh raya Pan Borneo lebih tinggi daripada jalan yang apa highway yang biasa tu yang jalan lama tu uh, Kawang ni sebenarnya kedudukannya di jalan lama uh, papar KK papar okey jadi uh, memang yalah itu sudah asam garam kehidupan lah kan ada yang uh, mengalami kesusahan begini okey kita layan dulu ini uh, dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia Vaksin ini akan diberikan secara sukarela dan percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Buat masa ini, pemberian vaksin akan diberikan secara berperingkat iaitu fasa pertama bulan Februari hingga April 2021 bagi petugas barisan hadapan. Fasa kedua bulan April hingga Agustus 2021. Warga emas berumur 65 tahun ke atas, individu yang menghidapi penyakit kronik seperti penyakit jantung, obesiti, diabetes, dan tekanan darah tinggi, serta orang kelainan upaya OKU. Ada apa ya sakit itu open kalau siap sudah pen Borneo ini yang tak ada peduli sudah ini. Ini kalau lagi laluan kampung ini. Iya. Ini kalau jalan. Oh, nah, masih lagi, pak. Tapi uh, tinggal guys uh, masa kami buat hibahan ni saya punya JV ni dia kasih tahu lah rumah ni sebenarnya rumah kawan dia dan pernah banjir kalau kamu tengok tu tiang tu separuh tiang tu sana uh, tinggi air dia tu sampai sana guys Ha, jadi um, saya bila saya dengar tu saya pun terkejut lah rupanya dia bilang tak tempat ni dulu nak pernah banjir bila ada saja panburnya tu sudah siap ah tempat ni selalu saja banjir kalau macam ada hujan lebat ke begitu kan ah tempat ni naiklah naik sedikit ah dulu tidak sekarang ni dia begitu sebab jalan panburnya tu kan dia tinggi bang okey guys sudah selesai Uh, kami melaksanakan hebahan uh, ah, Ini kami uh, menuju ke jalan lama KK Ah, kalau kamu nampak di atas tu, ah, itu jalan Panpurnio. Ah, ini di bawah ni. Ah, di bawah ni lah ah, jalan sebenarnya jalan ah, lama Papar KK. Ah, dulunya jalan besar, sekarang ni sudah jadi jalan kampung. Kan? Ah, ada kawan ni ah, dia terangkan sesuatu lah mengenai ini jalan. Ah, ini dibilang rumah orang kaya-kaya ni. Uh, di Vario Villa di Vario kan dia bilang Villa ah, di Mandario, Kawang ah, Rumah orang kaya-kaya Ada orang ternama di sini Ah guys Dan ini ah, Inilah Masidong Resort Kamu nampak ada Dia punya chalet tu kan ah, Dia punya ah, Tempat kawasan peranginan ni Ada kolam Macam ada tempat penuh Sana untuk memancing pun ada beriadah, ada resort di situ, kemudahan dewan pun ada. Ini adalah businessman yang di situ kan. Ha, dan ini, ha, ini yang saya mau cerita ni. Ha, inilah keadaan jalan lama ni. Memang tidak dibaiki lah selepas Panfornio siap. Kau tengok situ, kau tengok tu jalan tu. Ini jalan ni masih digunakan guys oleh orang kampung. Dan kat dia punya tempat ni menyedihkan lah jalan keadaan jalan dia ni menyedihkan culvert pun rosak nah kau tengok tu tidak keselamatan kalau malam-malam guys nah kau tengok ada orang kampung kat situ sana kawasan banjir nah, dia terangkan lah dia punya JV ni terangkan lah memang uh, tempat tu kan memang kalau ano hujan lebat selalu sejak uh, apa air tu naik dan air itu tidak dapat keluar. Ha, sedangkan di situ ada rumah orang-orang kampung, kan? Tapi saya tidak tahu lah kenapa uh, ini syarikat Pan Borneo ni tidak apa dia tidak menilai bah uh, risiko sebab bila sudah ada sudah Pan Borneo tu memanglah di tempat rendah tu akan naik air. Uh, jadi saya harap ni kerajaan boleh buat sesuatu lah dengan orang kampung di sini kesian juga kan Okey kita sampai di uh, ni kedai Setko Kawang untuk kami buat hebahan di sini ah uh, sini banyak banyak anulah juga uh, warga kampung di sini Okey guys kita layan di video 2021 warga emas berumur 65 tahun ke atas individu yang diabetes dan tekanan darah tinggi serta orang kelainan upaya OKU. Fasa ketiga, bulan Mei hingga Februari 2022, individu berumur 18 tahun ke atas. Setiap individu akan diberikan dua dos suntikan bagi jenis vaksin yang sama. Walau Cikgu, kata cikgu Cikgu, Ini nak dapat pika Okay guys, ah, selesai kita uh, melaksanakan hebahan dan juga uh, menyampaikan uh, dan juga memberikanlah uh, apa risalah-risalah uh, uh, maklumat-maklumat uh, uh, yang penting kepada uh, warga Setko lah tadi itu uh, eh, jadi sekarang nih kami uh, menuju ke uh, kampung Belut Kota di Kawang lah masih lagi di Kawang dan uh, seperti yang anda lihat uh, dia, dia punya jalan nih tembus menembus ya guys uh, di depan itu pun uh, tembus juga tu kalau ikut ni jalan ikut saja kan masuk ni uh, masuk ni simpang terus ikut saja ni jalan dia akan keluar balik di sekolah tu sekolah rendah tu uh, jadi um, sebenarnya ni kawasan ni uh, kalau kamu tengok dalam Google Map memanglah kampung Kawang saja tapi sebenarnya banyak kampung-kampung ni dalam ini mukim lah uh, jadi kita layan ni dulu proses pendaftaran Vaksin akan mula diberikan kepada orang awam yang berumur 18 tahun ke atas bermula bulan Mei 2021. Pendaftaran bagi mendapatkan vaksin akan dilaksanakan menerusi kaedah berikut. Pertama, menerusi aplikasi My Sejahtera. Kedua, melalui talian hotline yang akan dimaklumkan. Ketiga, menerusi laman sesawang www.vaksincovid.com www.clinic.gov.my dan keempat, secara manual di klinik kesihatan, hospital dan klinik swasta. Okey guys, selesai uh, melaksanakan hebahan di kampung Belut Kota dan sebenarnya uh, saudara uh, ini saudara Yusri ini sebenarnya adalah warga kampung uh, Belut Kota Kawang uh, di mana itu yang kita belok tadi itu rumahnya sebelah kanan sih itu. Ah ha, jadi <laughs> dia rupanya pergi sana balik untuk lah. uh, ialah jumpa dia punya anu keluarga. Memang memang ini semua ni pun uh, memang dia punya keluarga saja nih. Ah jadi kira macam banyak orang kenal dia di sini. Uh, bila limpas saja ni kenderaan penerangan, ah, ramai ramai yang lambai sebab memang warga penduduk di sini memang kenal uh, saudara Yusri. Uh, dia orang kampung orang sana. Uh, itu. Uh, itu sebelah tu sekolah dan uh, kita akan pergi ke destinasi seterusnya yaitu di ada satu satu tempat lagi uh, kita menuju ke uh, stesen kereta api Kawang uh, di mana kita laksanakan hebahan di sana dan berkesempatan juga lah berjumpa dengan beberapa orang warga penduduk di situ. Ya, jadi di sana juga lah kami apa cerita-cerita, sembang-sembang dan berehat sekejap lah di situ. Uh, ini dia stesen kereta api Kawang. Okey, kita lihat ni vlog dulu. COVID-19 Kebangsaan Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia. Vaksin ini akan diberikan secara sukarela dan percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Buat masa ini, pemberian vaksin akan diberikan secara berperingkat iaitu fasa pertama bulan Februari hingga April 2021. Oke, okay, uh, eh, selesai sudah kita melaksanakan hebahan dan kita pergi ke destinasi seterusnya itu Kampung Baru Kawang. Sebenarnya ada dua tempat nih. Sini ah ini Kampung Baru. Yang awal tadi itu yang kamu nampak sebelah kiri itu Kampung Serdang. Ah, ini kawasan Kampung Baru dan kalau kamu nampak lagi kan di depan di depan nih kereta nih uh, di depan ni kereta unit kenderaan ni kampung serdang okey jadi mengapa kami pilih tempat ni sebab dia sudah cover dua kampung lah di sini uh, itulah sebabnya kawasan ni jadi pilihan kami uh, itu depan tu depan rumah ni kan sebelahnya tu uh, itu serdang uh, kampung serdang tapi masih lagi di bawah kawang lah uh, jadi kan uh, itu, itulah kita punya pengalaman untuk uh, eh bahan di sini bila kita apabila kita jumpa banyak orang orang kampung jadi kita tahulah serba sedikit kan dorong punya dorong punya isu dorong punya apa pengalaman hidup dan juga dorong punya cerita apa cerita di sebalik uh, kehidupan dorong ini kita apa ambil iktibar ada banyaklah pengalaman pengalaman pengalaman dan juga cerita-cerita yang kita uh, perolehi ada juga keluh kesah diorang kita ialah kan kita pun bersimpati juga di musim PKP ini banyak orang yang tidak bernasib baik uh, jadi kita sama-sama doakanlah terbaik dengan mereka oke okay, uh, kita uh, sampai di sini saja jadi uh, terima kasih kerana menonton di uh, Mr. Mat Channel di sini dan kita uh, bertemu di video yang akan datang. Peace out guys.